Kininasuku vizco ñayaka'no neyivi. Kivi ña nisanaku'atuku ñayukkunka'no nda'antiosínti. Yo'ovi xindua. Texika Jesús mi iyukkunka'no vi'endika xa'ayanani ye'e Salomón. Saka tenixnundu ña'a te judío tekunu tenindato'o ña'arandi. Ama vikundiko ñandi'atundu xa'un. Nayo'ondu Cristo ñasakakune yivindi. Ka'anka xunxindu. n e g a Shira. Tenika a j e s u s Shirandi. Chenika in Shindo de k a n d i s h a n d o Chonka no nye shai cuenta yu e n d i o si, do yen e ayondui. Disundo ondi k a n d i s h a n d o Sakanya sumbe samendundo. n a c h e n i k a in Shindo. Mendumbe samendi. Shiniso onatachi. Teyundi, shiniyai. Tendikunayu. Tetashi kibi nyonya nyako kibindi. Tekotu kibi kuinya. ninde ko kubi tu'un yanda i. Te yuvei yani ne nejanda i, duña nunca. Te sacan sacuña yo. Te ko kubi yanda Yu shin yuvei yo sindi, ni Nigacha, te tuku sakani ki te judío hayu de con yu yara. Te nikan Jesús shirandi. Kwa allá chumba a ni shei cuenta yuvei nundo, te kun nindo. Ya de chunha un yundo yu. Nicacha, tenenacunite judío handi. Su inya ha kuni kuyundu yo, su handi, sha anya kanya un shaandio si. Sakanya tejibi kuitindun, tenda sandu shimimi undio si. Nikachira, tenica a Jesus shirandi. Naka ando nyayoso nutumde indio simi kandi. Yu unika andi. Dios sindundo kacha. Mi indio sinika, nyandio so neshniso otuaha ko kubi kan yando soña yo sonu tutuja. Te yubundi ndio sini sakuiso chonyu, teni tibia yu ingibi yo. Sakana kwe, de chonkando nya insha, sha ñaka iña si andui. Nasha ichon cuenta yuendi, kandishando. Disu nasha iña handi, tende kandi kandishando ndi. nya ñachon ndio sindua. Te sakana kundanindo, te kandi kandishando ñayo yuben ndio sishin, te yoto yu ushian. Nicacha, Sakana shika Tukura, yara Disu ara Dara Tenikesta Kwaa. Te kuaa ne tukua tuku tawi itia Jordán muni sakuchi Juan ne yivi kwenta diosi yanu teniendo a ika. Te kuaa ne yivi niki shinua te tende ni sha Juan de nu. disu sakuya ni sha te kandi yandishandua. Te niga chinia. Tekua añani ni Jesús ika.